プププププププププえてててててててて。えてててててて。 Ah, what happened? Yeah, what happened now? Oh, da, da, da, da, da, da, da. Yeah, yeah, yeah, yeah.